Welcome to my name, Delmin. This is my YouTube channel and a brand new episode එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මූණ දාලා කාටුන් ෆොටෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඒක ඇප් එකක් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒ හදන විදිහට ඕගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ කියලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයාර් එකක් දාන්න. සුපරන්යක් වීඩිය එකස ඒපික තමයි ටෝන්මී අප කෝකනම් දැනටමත් දන්නවද ටෝන්මී ඩවන්ලෝඩ් කන හැටිත් මං කියල දෙන්න එහනම් මව සබස්ක්‍රයිබ් ගන්න ලයිට් ගන්න කමෙන්ට් ගන්න ශයාගන්න දැන්යක් වීඩියෝ එකට දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ෂෙයා එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා මම දෙවින් දිසිල්වාස් දෙවින් දිසිල්වා YouTube channel එකත් සමග එහෙනම් මම sign out වෙනවා මම දෙවින් දිසිල්වා